mente, intelecto que ya no olvidamos proyectos Vos y yo sabemos, no existe lo perfecto Puede que llamaste mil defectos Pero quien te quita lo bailado en cada directo No si te ya te cansa el ritmo Solo el sector no se convierte en un sismo Te revientan los tímpanos con el cerebro Métrica cadencia flor, rima tras rima en El aire conservo, de tu forma me La sangre de todo el público tiervo, Lleven el lugar en cada esquina Vibra tu pecho, sentir la alegría Que corre tu cuerpo, tu organismo, tu mente y tu alma No estás desenfocado, algo de calma No vas a ir aquí hoy ah, no, no vas a zafar contra yo sé que no Mueve la mano así, ahora decime que sí Que vas a volver aquí, aquí a escuchar Soltero, si no vas a escapar, te va a alcanzar Los a tu mente va a enfermar Mis ondas sonarán por de tu cárcel Y te sería por siempre mi único arsenal Con instrumental fenomenal, sonido demencial sin igual Mi propio infierno sonoro, la salida más buena con los iconos Creo que como el cine de decoro para poner a todo el mundo a saltar Una vez más te vuelves a sacar, el sufre revienta, explotan tus sentidos Cantas el sonido, se transforma cada uno de tus latidos buscas, es lo que encontrás Cuando te cases, me olvidas, verás que entonces ardiendo tus oídos hace rato están en energía y seguirán haciendo cosas no entendés Los antes tardan, no te jodes, tiemblan los muros, todo se oscuro Sobre la luz del escenario disparo conjuros, ese no es un lugar seguro No sé si había, pero puedo predecir el futuro Todo sobre ti, si va a seguir, puedes también si quieres te pedís sufrir Bestia salvaje totalmente enfurecida, su cambio empezó y la decisión está establecida a cambiar a la mierda del esquema, música de gran, tus oídos quema Y no de todo lo que se quiere sumar, no, no para nada, nadie nos va a cambiar Nadie nos va a cambiar, no, nadie nos va a cambiar nos va a cambiar, no Nadie nos va a no Nadie nos va a